kafa testa, Afro değil arabesk var Her şekil yaparız bestan İşimiz bu bizim next yap geç Takıl takıl ey kafana göre Nasıl nasıl ey yapamam öyle Hadi kasıl kasıl seni kim takacak Benim asıl işim risk almak Freestyle Freestyle yaşarım ekmeği karası Harici kaşarı sevmem Bana gelmez nasıl derler bizde bizde Kere sağlam hepsi var izle Ey bizde bağlan otur ve izle Çok takıyorsun aga kanser kitle Ne yapsam boş boş boş Ardımdan koş yetmez Her akşam poz poz poz Kes sen de fark etmez Boş boş boş yapma Hadi hadi usta bebe boş yapma Herkes tümende yok katta Konuştukların hep laklaklar Boş boş boş yapma Hadi hadi usta bebe boş yapma Herkes boş ama çok Seviyorum ışıkları hepsi de loş Bu gecede benimle takılır Barbie Gecenin sonunda yatakta parti Pompa yeah boy pompa Depo full üstünde kontak Hadi bul bir yolunu kaçalım buradan Bizi bizi bozmaz her türlü ortam Var var var var var Alkolün promili art şey kontrol dışı Boşver atmosfer Bize yetmez her yol tersiz olsa da gel Tadını çıkaralım hiç yok hiç Hiç yok stres Boş boş boş yapma Daha tuzla beni boş yapma Herkes dümenli yok katlan Konuşup durun hep lak lak Boş boş boş yapma Daha tuzla beni boş yapma Herkes dümenli yok katlan Konuşup durun hep lak lak lak